jak zarażać, inspirować, przeprowadzać przez zmiany. Poprzez pogodę ducha i przez zaufanie. Gdy miałem przeprowadzić 45 osób przez zmianę systemu ze starego na nowy, było ciężko, ale podjęli wysiłek, udało się, klienci dostawali dane z nowego systemu. Jak to się zadziało? Poprzez informację, że stary system będzie wyłączony, a zespół znał mnie od wielu lat, wiedział, że jest jak mówię. Obiecałem, że będę z nimi w procesie zmiany. Wiedzieli też, że mogą liczyć na informatyków, na specjalistów w procesie zmiany, usłyszeli, że ten sam system zadziałał w Anglii i w Nowej Zelandii. Zbudowałem zaufanie na dwóch obszarach. Na obszarze charakteru i na obszarze kompetencji. Czyli mówiąc językiem Coveya, były to cztery wymiary zaufania. Było to zaufanie do spójności wewnętrznej, intencji, kompetencji i wyników. Pogoda ducha też była bardzo ważna. Były konflikty, były napięcia. Starałem się budować dystans do sytuacji, starałem się wnosić pogodę ducha, starałem się wnosić optymizm i nadzieję. Czyli jeżeli chcesz prowadzić innych przez zmianę, inspirować, zapalać do działania, buduj na pogodzie ducha i buduj na zaufaniu.